Halo sahabat, balik lagi di channel ini. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat intro seperti ini. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah Game Master yang bisa kalian download di Play Store secara gratis. Sebelum kalian melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya.